先从暖身动作开始。对，我先把抓住自己的脚趾头，坐下来，然后呼，向左抬起来，或者可以改善我们平常坐椅子驼背的姿势。哎，哦。哦，啊。那今天老师动作有？ 稍微换一下。老师第一个动作呢，他请我们把这个，呃，坐垫垫子折叠起来。 啊，有点像我们在做滚轮一样，重点是屁股前推啊，然后慢慢的向往前拉伸。那第二个动作呢？老师一样，请我们转过来。 可以不用动，啊，就在胸口打开的感觉，啊，然后跟第三个，第三个这时候是请我们把呃双手手掌朝上，好，然后锻炼我们的上臂，重点是。 呈现 L 型，好，那手臂不会往下掉。那，这个是今天新的动作组合，好，谢谢大家。